Bon, allez, ouais, oh, Je suis C'est quoi ce bordel Bon, alors, mais comment ça se passe ah, bah Non, bah attends, tu perds. Ah, madame ah, ah, le Laissez-moi C'était quoi impossible Arrête bah, Mettez-moi tout ce monde en prison, là Je vous en prie, taisez-vous Avez vos gueules Très bien <laughs> Merci, Véronique Bien Bertin du silo encore là, je vous écoute. Merci, madame, le juge. Doucement, chacun son tour. Bertin, allez-y. Merci madame le juge. Ces messieurs sont en pleines élections municipales. Monsieur Didier et monsieur Franck, ici présents. Madame. Madame sont candidats à l'élection municipale de leur commune. Bien. Et donc il y a eu un problème pendant les élections. Au dépouillage des votes, madame la juge. Dépouillement. Madame le juge. Que s'est-il passé du silo Eh bien, voyez-vous, madame le juge, après dépouillement, les membres du bureau se sont rendus compte qu'il y avait plus de votes que d'habitants. C'est vrai, c'est un scandale. En faveur de qui Pas de faveur. Kif kiff entre tête de con et Franck. <laughs> Je demande pardon euh, Oui, oui, non, il semblerait que monsieur Didier est un sobriquet. Passons. Donc, il y a eu fraude pendant le vote. Voilà. Et vous ne connaissez pas le plus cocasse, madame le juge. Je vous écoute. Ces messieurs se sont mis en tête de faire voter les morts du village. Je suis pas d'accord. On n'a pas pris tous les morts de notre côté. Bien, euh, reprenons. Vous êtes donc candidat aux élections. Ouais Vous aussi, monsieur Didier. Oh. Calmez-vous, sinon je fais évacuer ce bureau. Bien. Nous avons donc plus de votants que d'habitants inscrits. Euh, madame la juge... Le. Madame Le juge. Madame Le. Tout le monde est inscrit, nous en sommes très fiers. Pas de tir au flanc chez nous. Tout le monde, n'est-ce pas mmh. Mmh. Oui. Mais à partir de quel âge bah, euh, comme normal, à partir de, la naissance. Vous faites voter les nouveau-nés. Bah, non, non, madame la juge, on n'est pas fous, hein On leur fait leur inscription et ils votent qu'à partir de 7 ans. Sinon, ils comprennent rien. Et puis pour signer les registres, on avait plein de croix, alors ça devenait le bazar. Donc, euh, les enfants, les adultes les morts votent. Oui, madame la juge. Mais voilà, on s'était mis d'accord que les morts des dix dernières années, ça suffisait. Pour les autres, euh, c'est plus compliqué. On peut changer d'avis en disant « Vous croyez pas, madame la juge ?» Oui, bien entendu. Ah Tu vois, tête de con, la juge, elle pense comme nous. Tu peux pas faire voter les morts de plus de dix ans. On évolue trop en dix ans. C'est plus du tout logique. Mais, mais je vois pas pourquoi tu garderais le vote de tonton Henri Mais c'est pas pareil Il a choisi son camp, il a donné sa vie pour nous. On le garde Tonton Henri, L'oncle de ces messieurs. Oui, madame le juge, ces messieurs sont frères. Ah, je vois. Non, mais euh, normalement, on se partage les votes. Mais là, je vois pas pourquoi il prendrait la, grand-mère et le tonton. C'est le mien aussi, tonton. Tonton Henri, c'est pour nous. Il est mort pendant les compétitions d'avant-vote. Euh, expliquez-moi le concept. Avec plaisir, madame la juge. Alors, un an avant les élections, on compose des équipes de gars du village pour faire une compétition. Et puis, bah, les gagnants, ça compte dans les points des élections. Je suis perdu là. Euh, une compétition de quoi pour faire simple, euh, une bagarre. Une bagarre euh, oui Une vraie bagarre bah oui, oui, un, vrai combat entre hommes à la loyale, à la patate dans la tronche Intéressant Je vous explique. On est un petit village, pas beaucoup de monde. Alors on fait se battre les meilleurs du coin, et ceux qui gagnent, leur <laughs> vote compte double. Voilà, on trouve ça plus honnête. Plus honnête Oui. Et euh, les morts Ah ça c'est autre chose, madame la juge. C'est question de respect. De respect Ah oui, oui, oui, ils sont morts, <laughs> mais ils sont pas absents pour autant. <laughs> J'aimerais beaucoup comprendre euh, votre cheminement intellectuel pour en arriver à, cette conclusion. c'est tout de même très prévenant. Donc euh, vote des morts, euh, bagarre générale. Ah non, compétition. Nous préférons le mot compétition. <laughs> C'est démocratique en fait. Voilà, c'est démocratique. Des, voilà, bref. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'élection euh, dans le village comment ça, madame la juge Je comprends pas. Avant. Avant toutes vos manigances et vos crimes de guerre. Comment vit ce patelin de dégénéré Oh, oh dégénéré oh. Oh, oh, On a juste trouvé un système pour que tout le monde se sente concerné. Les gars se battent, les femmes et les enfants font des concours de tarte aux pommes et de courses en sac, et les morts se préparent à voter. Mais un mort ne peut pas voter Mais pourquoi pas ah, Permettez, permettez. Euh, vous êtes bien conscient qu'un mort, c'est... C'est mort. Ben oui, mais je, je, vois pas où est le problème. Ils font partie du patelin. Je vois pas pourquoi on les exclurait d'ici. Putain, il serait pas un peu raciste, votre copain, là Je demande pardon. Nous, nous ne sommes pas copains. On se calme. Je vous prierai de ne pas être outrageant envers un magistrat. Vous avez déjà bien assez de choses à vous reprocher. N'aggravez pas votre cas. Hmm. Bon. Comment on fait, alors, pour se trouver un maire Comment ça, comment on fait hmm. On fait comme tout le monde. On se présente, on vote les plus de 18 ans et c'est tout. Oh, c'est pas très juste. Non, puis c'est pas très drôle non plus. C'est vrai que ça a un petit côté attrayant de faire voter un mort. Euh, j'aimerais parler à votre ancien maire, s'il vous plaît. Ah, ça va être difficile, madame la juge. Je pense pas qu'il puisse venir. Et pourquoi ça J'aimerais savoir ce qu'il pense de tout ça. Oh, <laughs> ce qu'il en pense Non mais, il est mort il y a trois ans. Pardon Bah oui. Vous êtes sans mère depuis trois ans. Ah, euh, oui, oui, oui et non. Alors, euh, demandons-lui ce qu'il en pense. Hein mais enfin, monsieur, un mort, ça ne parle pas Oh Bizarre, madame. Oui, peut-être un peu. Mais euh, comment euh, preniez-vous les décisions Ah bah, on décidait comme lui, l'aurait fait. Mais bon, on voit bien que c'est compliqué, un mère mort. bien sûr Est-ce que vous avez chez vous <clears throat> d'autres morts, euh, comment dire, euh, actifs Euh, non, je vois pas. Et, toi, tu vois Euh, non, non, non. Enfin, à part peut-être le boulanger. Ah mais bon, c'est- pas pareil, quoi. Le boulanger est mort. Oui. Oui, mais on achète le pain à la supérette et on le met dans la boutique. Et on se prend une petite marche dessus. Ben oui, c'est pour le moral, parce que plus de boulangerie, plus de village on peut aller vous le chercher si vous voulez. Pardon mmh. Ah tiens, ça c'est une mmh. bonne idée. Jean-Jean, mmh. vas-y. Ah, attends, ah, attendez, cherchez qui Bah, <laughs> le boulanger. Mais on l'a empaillé, c'est du bon boulot. Ça démotive les voleurs. Véronique Madame le juge. Virez-moi cette bande de crétins de mon bureau. Oui, madame le juge.